Hallo, in diesem Video zeige ich, wie man in GeoGebra ein Material erstellt, das im Moodle Fragetyp GeoGebra automatisch verändert und überprüft werden kann. Ähm, in diesem Fall sollen die Schüler einen Punkt im Koordinatensystem finden. Dieser Punkt soll in Moodle automatisch verändert werden. Ähm, damit dieser automatisch verändert werden kann, muss er von zwei Schiebereglern abhängen. Hier stellen wir also zwei Schieberegler, der eine mit dem Intervall auf der x-Achse, das sichtbar ist, und der andere mit dem Intervall auf der y-Achse, das sichtbar ist. Anschließend einen Punkt AB, also der abhängig ist von A und B, den ich mit den Schiebereglern jetzt verändern kann. Als nächstes braucht auch der Schüler noch einen Punkt, den er ziehen kann. Ähm, und die Aufgabe soll korrekt gelöst werden äh, sein, wenn dieser Punkt nah genug am Punkt A ist. Als nächstes berechne ich eben den Abstand zwischen A und B, also der Abstand AB. Und wenn dieser Abstand jetzt kleiner ist wie 0,1, soll diese Aufgabe korrekt sein. Das heißt, ich habe da einen Wahrheitswert korrekt mit d kleiner als 0,1 und einer Beschriftung, die wird später dann in Moodle als Feedback verwendet, äh, mit super, du hast die Aufgabe gelöst. Es könnte jetzt natürlich auch sein, dass der Schüler ungefähr beim Punkt A ist, aber nicht weit genug im, äh, beim Punkt A. Äh, in dem Fall könnte ich einen Wahrheitswert definieren, ungenau, der angibt, dass die Abstand kleiner ist, wie zum Beispiel 0,3, aber die Aufgabe nicht korrekt ist. Und eine Beschriftung, das ist leider zu ungenau, das ist dann später wieder das Feedback. Des Weiters kommt es vor, dass der Schüler den, die Koordinaten vertauscht, das heißt, dass äh, den Punkt spiegelt. Okay, in dem Fall soll auch der Schüler eine sinnvolle Rückmeldung bekommen. Das heißt, ich berechne den neuen Abstand zwischen B und A'. Der ist dann 0,07 Abstand B A' und falls eben der Punkt nah genug beim gespiegelten Punkt ist, kann ich sagen, dass das Ganze vertauscht wurde. Äh, e ist kleiner wie 0,1, aber es ist nicht, nicht korrekt und nicht ungenau. Das braucht man deswegen, weil wenn in einem Grenzfall, ähm, wenn die Punkte relativ nahe beieinander sind, wäre es sonst automatisch ungenau und vertauscht richtig und das soll natürlich nicht sein. Und dann kann es natürlich noch sein, dass die Aufgabe falsch ist, das heißt die Aufgabe ist nicht korrekt und nicht ungenau und nicht vertauscht. Okay, anschließend blenden wir alle Objekte aus, die der Schüler nicht sehen soll. Und es bleibt nur mehr der Punkt B über. Ähm, die Navigationsleiste brauchen wir nicht mehr. Ich stelle mir meine Ansicht wieder so ein, wie es der Schüler dann auch sehen soll. Ähm, blende die Algebra-Ansicht, Konstruktionsprotokoll und die Eigenschaften aus und teile das Material auf GeoGebra Tube. Da kann ich mir auch das Applet nochmal anschauen, ob das korrekt dargestellt wird. Ich gebe einen Titel ein, einen Punkt im Koordinatensystem finden und auch die Beschreibung ist das gleiche. Französisch, Deutsch. 10 bis 12. Und es geht um Koordinaten. Wir teilen das Ganze nur mit Link, weil das Material sinnlos ist außerhalb von Moodle. Und speichern. Okay, ich habe jetzt da mein Material. Ähm, schauen wir das Ganze im Arbeitsblatt nochmal an und das schaut korrekt aus. Man kann den Punkt ziehen, der andere Punkt ist nicht sichtbar. Okay, ich gehe in Moodle, in meine Fragensammlung ähm, und erstelle eine neue Frage. In dem Fall GeoGebra. Fragetitel Punkt ähm, Koordinatensystem finden und als Frage Text für den Schüler ziehe den Punkt zu und jetzt die Koordinaten, also zu dem Punkt, wo er hinziehen soll, die werden in GeoGebra heißen die beiden Schieberegler A. Wenn ihr das in geschwungene Klammern setzt, wird später der Text ersetzt durch die zufällig generierten ähm, Werte und er kann jetzt den Punkt zu AB hinziehen. Als nächstes kann ich da meinen Link wählen. Ich bekomme da, wenn ich angemeldet bin, in dem Browserfenster automatisch meine Materialien angezeigt. Verwende diese Datei, die ich gerade hochgeladen habe. Und Moodle erkennt im Optimalfall automatisch, welche Variablen zufällig verändert werden könnten. In dem Fall hat es richtig erraten. Und auch die Antworten, in dem Fall sind auch die Antworten richtig erraten worden, weil es gibt nur diese vier Bullschen Objekte in GeoGebra und es gibt nur diese beiden Schieberegler. Würde es andere Variablen noch geben, kann natürlich sein, dass da jetzt was steht, was nicht korrekt ist kann aber dann händisch korrigiert werden. Ähm, das Feedback wird automatisch aus der Datei gelesen. Ich brauche jetzt nicht mehr meine Bewertungen vergeben. Wenn es korrekt ist, bekommt der Schüler 100%. Naja, wenn er ungenau gearbeitet hat, gebe ich ihm nur 20. Wenn er es vertauscht hat, äh, bekommt er auch 20. Und wenn es falsch ist, bekommt er keine Punkte. Ähm, das reicht. Ich kann auf Änderungen speichern klicken und fehlt hoffentlich die Frage. Ähm, schauen wir uns die Frage an in der Vorschau. Es steht jetzt da, ziehe den Punkt zu 3,5, 1,6. Ich ziehe den Punkt zu 3,5, 1,6 und klicke auf Prüfen. Der Schüler bekommt die Rückmeldung, super, du hast die Aufgabe gelöst. Wir sind jetzt da bei Mehrfachbeantwortung ohne Abzüge, das heißt, der Prüfen Button bleibt. Ich kann so oft auf Überprüfen klicken, wie ich will. Also ich kann jetzt vielleicht noch ein bisschen ungenau arbeiten. Der Schüler bekommt, hoppala, zwei zu wenig ungenau. Prüfen. Und das ist leider zu ungenau. Ich bekomme meine 20%. Ähm, oder ich ziehe den Punkt ganz woanders hin. Und das ist leider falsch. Wenn ich jetzt sage, nochmal beginnen, bekomme ich einen neuen Punkt und kann es dann so oft machen, wie ich will. Muss natürlich die Frage in Moodle des Öfteren in den Quiz einfügen. Okay, das war's. Danke fürs Zuhören und viel Spaß.